бета ажыроо учурунда ядродон электрон бөлүнүп чыгат бета ажыроо теңдемеси заряддын санынын бирге көбөйгөнүн көрсөтүп турат ал эми масса саны өзгөрбөйт